নমস্কাৰ জাভাত ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েল লৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম ডিফল্ট কনষ্ট্ৰাক্টৰ সম্পৰ্কে আৰু এটা কনষ্ট্ৰাক্টৰ তৈয়াৰ কৰা এই টিউটৰিয়েলত আমি Ubuntu 11.10 JDK 1.6 আৰু Eclipse 3.7 ব্যৱহাৰ কৰিছো এই টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপুনি জাভাত Eclipse ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ ক্লাছ আৰু ক্লাছৰ অবজেক্ট তৈয়াৰ কৰে তাৰ সম্পৰ্কে জানিবই লাগিব যদি নাজানে তেন্তে সঠিক টিউটৰিয়েলৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে আমাৰ ৱেবছাইট দৰ্শন কৰক কনষ্ট্ৰাক্টৰ ইনষ্টেন্স ভেৰিয়েবলছ ইনিশিয়ালাইজ কৰিবলৈ ব্যৱহৃত হয় এইটোক নতুন অবজেক্ট তৈয়াৰ কৰা সময়ত কোৱা হয় এতিয়া চাওঁ যে কনষ্ট্ৰাক্টৰ জাভাত কিভাৱে সংজ্ঞা কৰা হৈছে সেই ইক্লিপ্সত আমি ইতিমধ্যে studentজাভা নামৰ এটা জাভা ফাইল তৈয়াৰ কৰিছো ষ্টুডেণ্ট ক্লাছত আমি দুটা ভেৰিয়েবল ঘোষিত কৰিম সেয়ে লিখক int roll underscore number semicolon আৰু ষ্ট্ৰিং নেম ছেমিকলন এতিয়া এটা মেথড তৈয়াৰ কৰা হওক সেয়ে লিখক void student detail curly bondhonit likhok system dot out dot print ln roll underscore number tarpisot system dot out dot print ln name এতিয়া মেইন মেথডত আমি এই মেথড কল কৰিম সেই এটা অবজেক্ট তৈয়াৰ কৰো আৰু মেথড কল কৰো সেই লিখক student object name STU equal to new student তাৰ পিছত STU dot method name student detail program সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক আমি দেখো যে আউটপুট হল শূন্য আৰু নাল সেই int variable roll underscore number তাৰ ডিফল্ট মান শূন্যলৈ ইনিচিয়েলাইজ কৰা হৈছে আৰু ষ্ট্ৰিং নাম তাৰ ডিফল্ট মান নাললৈ ইনিচিয়েলাইজ কৰা হৈছে আমি যদি কনস্ট্ৰাক্টৰ সংজ্ঞা নকৰো তেনেহলে ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰ তৈয়াৰ কৰা হ'ব ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰৰ কোনো প্যাৰামিটাৰ নাথাকে ই ইনস্ট্যান্স ভেৰিয়েবলক তাৰ ডিফল্ট মানলৈ ইনিশিয়ালাইজ কৰে এতিয়া এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ সংজ্ঞা কৰো সেই লিখক স্টুডেন্ট প্ৰথম বন্ধনী আৰু কালি বন্ধনী মনত ৰাখক যে কনস্ট্ৰাক্টৰৰ নাম ক্লাসৰ নামৰ মতে একে থকা দৰকাৰ কনস্ট্ৰাক্টৰো মেথডৰ অনুৰূপ হয় কিন্তু তাত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ অন্তৰ আছে প্ৰগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক আমি একে আউটপুট দেখিব পাৰো ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কনস্ট্ৰাক্টৰ যি আমি সংজ্ঞা কৰিছো তাৰ কনস্ট্ৰাক্টৰ নথকাৰ নিচিনা হয় কিন্তু ইয়াত কোনো ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰ তৈয়াৰ কৰা হোৱা নাই কাৰণ আমি এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ সংজ্ঞা কৰিছো এতিয়া আমি ভেৰিয়েবলৰ মান দিও সেই কনস্ট্ৰাক্টৰৰ ভিতৰত লিখক roll underscore number equal to 10 semicolon aru name equal to double উদ্ধৃতি চিহ্নত ৰমন এখন প্ৰগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক আমি আউটপুটত দেখো যে roll underscore number হল 10 আৰু name হল ৰমন সেই কনষ্ট্ৰাক্টৰ ইনষ্টেন্স ফিল্ড ইনিচিয়েলাইজ কৰক এতিয়া মেথড আৰু কনষ্ট্ৰাক্টৰৰ মাজত কিছু অন্তৰ দেখো কনস্ট্ৰাক্টৰৰ ওচৰত কোনো ৰিটাৰ্ন টাইপ নাই মেইন মেথডৰ এটা ৰিটাৰ্ন টাইপ আছে কনস্ট্ৰাক্টৰক নিউ অপাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি কল কৰা হয় যি নেকি মেথডক ডট অপাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি কল কৰা হয় সেই এইবিলাক মেথড আৰু কনস্ট্ৰাক্টৰৰ কিছু অন্তৰ হয় সেই এই টিউটোৰিয়ালত আমি শিকিছো ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰ সম্পৰ্কে কনস্ট্ৰাক্টৰ সংজ্ঞা কৰা আৰু মেথড আৰু কনস্ট্ৰাক্টৰৰ অন্তৰৰ সম্পৰ্কে আত্মমূল্যায়নৰ বাবে ভেৰিয়েবলৰ সৈতে এমপ্লয়ী ক্লাস আৰু ভেৰিয়েবলবোৰ চাবলৈ এটা মেথড তৈয়াৰ কৰক আৰু এমপ্লয়ী ক্লাসৰ বাবে এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ তৈয়াৰ কৰক স্পোকেন টিউটোৰিয়াল প্ৰকল্পৰ সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিওটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য টিউটৰিয়েল ডট spoken-tutorial.org/animeict-intro এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষলৈ আহিলো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো